500 euros, este é o traballo, un traballo sinxelo. De abrir zanja, meter fibra óptica... Que executa Nokia a ordes do, do goberno alemán e despois que conta con, a, con un universo de subcontratas de todo o ámbito da Unión Europea, de Lituania, de Galiza, de Rumanía... Antes de sair os dá 350 euros. E no medio de camiño os cartos non chegaron, houve que solicitar máis, e nada de contratos, todo eso firmaría a LAP. Eh, qué curioso, ¿no? Que no pudiendo andar a 40 kilómetros para ver a familia, parecemos a 2100 eh, kilómetros, pasando por tres países sin que nadie nos pare ni nos diga nada. Estaba en unas condiciones, pero malísimas. Ya es un milagro que hayamos llegado hasta aquí, a 30 por hora, 40, ya con miedo. Y pues ya reventó, reventó, ahí pueden ver Unha vez chegamos a Alemania, nadie non está recibindo, é impresentable o alojamiento. Daquelo non valía nin pa plantearse, sabes, parar un simplemente un momento, refuxarse dunha chuvia. Acá, pero non tenemos ni, Mira. ni unha cortinita. Eso é lo que hai. Catro camas con colchós usados, a 14 persoas, un baño con mugre... Todo eso lo toman chao. Ah, okay, se escoitaban hasta ratas polo, pasando polo, polo techado. Aloxáronos en apartamentos, en estas zonas rurais, non tiñan lavadora, co cal para lavar a roupa, había que buscar un sitio onde se pudera facer e en esa zona rural non no había. E bueno, esas compras que se fixeron moi escasas, de 20 euros o primeiro día, pois daban por unha media de 4 ou 5 traballadores que estaban en cada casa para o xusto de facer unha comida, un almorzo e arrancar e ter algo para levar, porque as paradas eran de media hora en toda a xornada de traballo que empezaba a 7 da mañá e acababa a 6 da tarde. Hago este vídeo para despedirme de todos vosotros, eh, después de tantas mentiras y decidí irme eh, una semana y algo después. De eso sigo aquí, esperando a que me manden para casa, mi familia está preocupada. E eh, moitos deles xa optaron desde o primeiro momento polo abandono das obras, a vista de que aquilo que lle ofertaran pois, que non existía, que era en realidade un engano para digamos, eh, leválos a, a Alemania. E unha vez ali, pois, encontrarse que a, reali a realidade era outra totalmente diferente, que as condicións eran moito máis eh, penosas do que, do que lles contaran, unhas condicións tamén de, de climatolóxicas absolutamente adversas, con temperatura baixo cero no medio da neve, e abrindo, como digo, zanxas a destajo en Alemania a 10-12 horas ao día, pois unhas condicións absolutamente deplorables, con falta de material, sin formación e sin prevención de riscos laborais. Tanto é así que tardaron varios días en chegar as propias maquinarias que necesitaban, e xa o primeiro día, cando estaban probando a maquinaria, eh, pois a, eh, un dos traballadores eh, emborcou, non? Creemos que detrás desta denuncia pública repercutida, como digo, por varios medios do ámbito nacional e internacional, está tamén pues, a, a, finalmente a, a consecución desa, dese abandono desas obras. Non? As empresas que están ali, coas que podemos falar, estando en Alemania, pagan esos sueldos pero que o máximo de metros que se podían facer eran 60, cando aquí o mínimo que se había que facer o día eran 100 e segundo as superficies hasta 140 ou 200. amenazas verbales, amenazas de demandas. Necesito el nombre de cada persona con el número de carnet de identidad diciendo que él está bien y que apoya a la compañía. A las cinco y media más tardar, el que no lo tenga puesto aquí en el WhatsApp quiere decir que no está conforme y lo tomaré como que se vendió. están proliferando este tipo de casos, que ademais a situación e o contexto tanto político, social e mesmamente sanitario eh, non lles pode ser máis propicio, coa abolición prácticamente da legislación laboral que supuxo a, a, a reforma eh, a, laboral, a Fiscalía debería de estar eh, actuando xa de oficio. Non temos moitas esperanzas de que así o fagan, pero si sí o forzaremos por, para que actúen e ademais da demanda preceptiva no ámbito do social mm, agotaremos as posibilidades que en outros ámbitos eh, judiciales eh, estimemos se poidan abordar. Música